құранда бахара сүресінде алла тағала аят келтіреді сендер бір нәрсені жақсы көресіңдер дейді бірақ ол алланың қасында мүмкін сендер үшін жаман шығар дейді сендер бір нәрсені жақсы жек көресіңдер дейді бірақ ол алланың қасында сендер үшін жақсы болуы мүмкін алла біледі сендер білмейсіңдер дейді біз пендеміз мына бадырайған көзіміз нені көреді сол нәрсені сеземіз ал мына ғимараттың ар жағында не болып жатқанын қазір білмейміз сол сияқты пенде болғандықтан бізге аз ғана білім берілген аз ғана ақ пен қараны ажыратамыз да кейде ойлаймыз бір дүние келіп қалады ой осы дүниеде қайыр бар дейміз сол дүниенің себебінен баламыз есіріп ә, есірткі шегіп кетуі мүмкін қызымыз шетелге барамын деп бір жағдайға ұшырап қалуы мүмкін біз білмейміз өмірде кейде бір нәрсеге қатты қуануға да болмайды бір нәрсеге қатты қайғыруға да болмайды себебі қайырған нәрсеміздің артында қайыр жатуы мүмкін бізді қуантатын сабыр қыла алсақ ал енді біз қатты қуанып кеткен нәрсенің артында қайғы жатуы мүмкін егер біз соған дұрыс қарым қатынас жасап құдайдан қайыры мен берекесін сұрамасақ қасиетті құранда алла тағала айтады сендердің әйелдеріңнің дейді жарларыңның жұбайларыңның әйелдеріңнің бойларында сендерге ұнамайтын бір нәрсе болуы мүмкін дейді сендер сабыр қылыңдар алла үшін дейді мүмкін сендерге ұнамаған сол бір қасиеттің ар жағынан алла сендерге көптеген хайырлар жаратып қойған шығар дейді әйеліміздің кейде расында бір мінез ұнамауы мүмкін мүмкін әйеліміздің түрі ұнамауы мүмкін мұрны ұнамауы мүмкін шашы ұнамауы мүмкін құлағы ұнамауы мүмкін дауысы ұнамауы мүмкін бірақ жалпы жақсы жалпы жақсы көріп тұрмыз жарымыз болғанын қалап тұрмыз бірақ бір жері сізге бір ұнамай тұруы мүмкін сіз соған сабыр қылып жоқ аллаға шүкір тағдырыма ризамын десеңіз сол ризашылықтың артынан сізге ұнамаған нәрсенің артынан үлкен бір алла жақсылық беріп қоюы мүмкін дейді бір ауылдық жердегі ағамыздың әңгімесі есіме түседі осы 80 жылдары дейді бірінші май болатын еді дейді бірінші майда күн жылып кетеді тіптен суға түсе беретін еді дейді сол бір күні суға түсетін болған кезде дейді әлі де болса әйел адамдарда әдеп бар еді әйелдердің барлығы суға түсе бастады бірақ біреу көйлекпен біреу көйлексіз түсіп жатты дейді сол кезде менің әйелім жоқ мен елдің көзінше өзеннің суына шомылмаймын деп айтты дейді неге деп едім мен енді солардың алдында жалаңаштап ә, жаңа балтырымды ашып жүремін ба деп айтты дейді сол кезде бұрын өзімнің әйелімді қоңыл тақсып менісініңкіремей ай енді әйтеуір бір алған әйелім ғой енді балаларымның анасы ғой деп жүруші едім дейді бүкіл елдің әйелі тапыр тұпыр ұятты ұмытып жалаңаштанып суға түсіп жатқанда менің ұнатын қырамай көңілім қоңыл тақсып жүрген әйелімнің дейді ұялып күйеуінің абыройын ойлап өзінің абыройын ойлап көптің көзінше жалаңаш суға түспегені мені масаттандырды абыройымды көтерді жаңағы жерде әйелімді қуанып кеттім дейді да әйеліме қарап қатты жақсы көріп кеттім менің намысымды жерге ұрмағаны үшін менің қызғанышымды еркектік абыройымды сақтап суға түсіп кетпегені үшін сонда кейбір кезде біз әйеліміздің бойындағы кейбір қасиетке көңіліміз толмай жүргенмен оның ар жағында мүмкін үлкен байлық қазына ұят жатуы мүмкін мүмкін біздің бір «Ә, менсініңкіремей бір «Ә, мына әйелім жуан болып кетті әйелім үлкен болып кетті деп бірақ ол әйеліміз батыр туайын деп жүрген шығар ол әйелімізден дүниеге бір керемет аяқ қолы балғадай жұрттың жыртығына жамау болатын жігіт дүниеге келуі мүмкін біз білмейміз сондықтан әр нәрседе қайыр болуы мүмкін